Bueno, os voy a comentar un poco eh, mi historia deportiva. Eh, yo empecé a correr hace unos años, pero empecé a correr porque me animé viendo una beobia y lo que más me animaron fueron esas mujeres que veía que de mi edad, un poco más mayores, y decía, José, son capaces de hacer esta carrera tan exigente como es una beobia, que son 20 kilómetros, yo, ¿por qué no voy a poder? No? Y así es como empecé al día siguiente a empezar a entrenar. Y estuve durante un año entrenando sola. Luego ya empecé pues, mm, a conocer más chicas que corrían también, entonces empecé un poquito ahí en ese mundo. Y lo que me tiraba a mí también era el mundo del triatlón. entonces es cuando conocí al Club Deportivo Tricu, el cual pues 10 mm, años después sigo aquí en este club, soy la presidenta eh, y entonces, pues bueno, el estar con estas mujeres que quedamos para correr juntas, para andar en bici juntas, eh, para jugar a pádel, para tomarnos una cañita después de, de correr. Y no sé, me parece que esto es tan bonito y que todas, todas podemos. Yo, si puedo yo, estoy segura que cualquier mujer puede. Por lo menos ponte unas zapatillas y empieza por andar pues a la calle, anda, conoce gente. Estoy segura y bueno, ¿qué os voy a decir de esto, de la salud mental? Si algo es bueno para la salud mental, de verdad, es el deporte. Si estás cansada de los mismos días, haz algo diferente hoy. Emakumeok mugimenduan.